Els treballadors del metro han convocat tres jornades de vaga per al mes de febrer, dues de les quals coincidint amb el Mobile World Congress. La proposta preveu una primera aturada parcial per al 2 de febrer i dues de tot el dia per al 22 i 24 amb el Congrés de Mòbils en marxa. Els treballadors volen pressionar així l'empresa amb l'objectiu de desencallar, diuen, les negociacions del conveni col·lectiu. Denuncien precarització laboral amb contractes temporals o a temps parcial i reclamen, entre d'altres, que se'ls descongeli el sou. Per la seva banda, l'empresa TMB ha qualificat la convocatòria d'estratègia oportunista i hi afegeix que el que es busca és causar la màxima pertorbació en la mobilitat ciutadana. Tot i que remarquen que per part de la companyia estan disposats a continuar parlant, consideren que els treballadors estan trencant les negociacions. Aquesta no és la primera vegada que treballadors de TMB, tant de metro com d'autobús, convoquen aturades coincidint amb el Congrés de Telefonia.